በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድጋሜ የነገረ ፍጻሜን ክፍል እንቀጥላለን። ባለፈው ጊዜ የተመለከትነው ክፍል አንድና እና ክፍል ሁለትን ነው። ማለትም በዚህ በመጨረሻው ዘመን አተናተን ውስጥ ክፍል አንድ የመጨረሻው ዘመን እና የጌታ ምጻት ምልክቶች የሚለው ነው ያየ ነው። በክፍል ሁለት ውስጥ ደግሞ የቅዱሳን በአየር መነጠቅ የሚለውን አይተናል። አሁን የምንመለከተው ክፍል ሶስትን ይሆናል። ክፍል ሶስት የታላቁ መከራ ወይም ሰባኛው ሱባኤ የሚል ይሆናል። እንግዲህ በዚህ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃዎችን እናያለን እና ይሄ የሰባቱ ዓመት መከራ ምን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ አካሄዱን እናያለን። ሙሰዎች ስለዚህ ስለ ሰባቱ ዓመት መከራ ያላቸው አመለካከት አለ። አመለካከቱንም እናያለን። ክፍሎች አሉት። ይሄ ታላቁ መከራ ክፍሎች አሉት። ሶስት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። ከማህተሞች ከመለከቶች እና ከጽዋዎች ጋር በተያያዘ የሚፈሱ ቁጣዎች አሉ እና ባህሪውን እናያለን የእግዚአብሔርን ከዚህ ከመከራው ጋር ያለውን ግንኙነትና የእግዚአብሔርን የህልውና አቋም እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ይሄ የመከራው ዘመን ለምንድን ነው የሆነው? ለምን ሆነ ይሄ የመከራው ዘመን? ለምን ፈቀደው እግዚአብሔር የሚለውን በማጠቃለያ መልክ እንግዲህ እናያለን። አሁንም ወደ እውነት ሁሉ የሚመራን ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት እናደርጋለን። ጌታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ልጅህን ስለላክልን፣ ቅዱስ መንፈስን ስለላክልን፣ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ መከራዎች ውስጥ አልፎ በተቀናበረ መልኩ እጃችን ላይ እንዲገባ የመጽሐፍ ቅዱስ ደራሲና ተርጓሚ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር እንዲሆን ስለረዳሃን ጌታ አምላካችን ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ግን እሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ተብሎ ተጽፏል። በጨለማ ያሉ መንፈሳዊውን ዓለም ምስጢር ማየት ያልቻላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኛም ደግሞ ወደ እነሱ እንዳንመለስ በጀመርነው እስከ መጨረሻ ጸንተን እንድንቆም ቅዱሱ መንፈስህ እውነትህን እንዲገልጽልን እንጸልያለን። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ተብሎ ተጽፏልና ጌታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ቅዱስህ ይሄንን እውነት ስንከፋፈል እንዲመራን እንጸልያለን። በዚህ ሁሉ አደራረጋችን ከሁሉ አስቀድሞ አንተ አምላካችን እንድትከብር ጸለይን። አንተ በመክበርህ በሞት ሀገር ጥላ ያሉ ሰዎች መዳን እንዲሆንላቸው ጸለይን። እነሱ በመዳናቸው ቤተ ክርስቲያን እንድትታነጽ ይሄ ሁሉ በመሆኑ የገሃነም ደጆች ሁሉ ስራ እንዲፈርስ ጸለይ። ስለሰማህን እናመሰግናሃለን። በመድኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ በመግቢያ ደረጃ ላይ የምናየው ብዙ ጥቅሶች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለዚህ ስለ መከራው ዘመን የሚናገሩ አንደኛው በዚህ በዘዳግም አራት ሰላሳ ላይ ያለው ነው። ሌላው ከራእይ መጽሐፍ ከስድስተኛው ምዕራፍ ጀምሮ እስከ አስራ ዘጠነኛው ምዕራፍ ያሉትን ክፍሎች ስንመለከታቸው በጠቅላላ ስለ መከራው ዘመን ነው የሚናገሩት። አሁን በዘዳግም አራት ሰላሳ ላይ ያለውን ስንመለከት እንዲህ የሚል ቃል አለ። በዘመኑ ፍጻሜ ብዙ መከራ በተቀበለ በተጨነቅህ ጊዜ ወደ አምላክህ ትመለሳለህ የሚል ቃል አለ። ወደ አምላክህ ትመለሳለህ መቼ? በዘመኑ ፍጻሜ ይሄ እንግዲህ መከራ ያዕቆብ የመከራ ዘመን በሚልም መጽሐፍ ቅዱሳችን ይገልጸዋል። ይሄ ዘዳግም አራት ሰላሳ ላይ የመከራ ጊዜ የጭንቀት ጊዜ እንደሆነ የፍጻሜ ዘመን እስራኤላውያን መከራ የሚቀበሉበት ጊዜ እንደሆነ ይሄ በግልጽ ነው የሚናገረው። በተለይ እንግዲህ ራእይ 12ን ስንመለከት ራእይ 12 በሙሉ ማለት ይቻላል ስለ ሴቲቱ ነው የሚያወራው። እዚህ ጋር የተጠቀሰችው ሴት ማርያም አይደለችም፣ ማርያም ነች የሚሉ አሉ። ማርያም አይደለችም፣ ሌላ ጋለሞታ የሆነች ሴትም አይደለችም። በሴት ምሳሌ የተጠቀሰችው ከአስራ ሁለት ከዋክብት ጋራ ከጨረቃ ጋራ ቁጥር አንድ እስከ ሶስት ስንመለከት ግንኙነት ያላት በቀጥታ እስራኤል ነች፣ ጽዮን ናት። እዚህ ቦታ ላይ አሁን ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስናነብ ቁጥር አስራ ሶስት ላይ ይሄ አውሬው አውሬው ሐሰተኛው ክርስቶስ ይችን ሴት ሲያሳድዳት እናያለን። ሲያሳድዳት እንደገና ስትሰደድ ለዘመን ለዘመናት ለዘመን እኩሌታ ዘመን ማለት አንድ አመት ነው። ዘመናት ሁለት አመት ማለት ነው። የዘመን እኩሌታ ስድስት ወር ማለት ነው። ይሄ በቁጥር ሲሰላ 1260 ቀናት ማለት ነው። በወር ደግሞ ሲሰላ ራእይ 13 ላይ እንደተጠቀሰው ከቁጥር 4 ከ5 ከ6 ስናነብ 42 ወሮች አውሬው 42 ወር ይገዛል። 1260 ቀናት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሶስት ዓመት ተኩል ማለት ነው። 1260 ቀን ወደምትመገብበት ወደ በረሃ ለዘመን ለዘመናት ሸሸች ብሎ ይናገራል። አውሬው ሐሰተኛው ክርስቶስ ለሶስት ዓመት ለሰባት ዓመት ቃል ኪዳን ከገባ በኋላ ከእስራኤል ጋር በኋላ ቃል ኪዳኑን ሲያፈርስ እስራኤልን እንደሚያሰቃያት እንደሚያሳድዳት ነው እዚህ ጋር። ለምሳሌ አሁን ቁጥር 17 ላይ ዘንዶ በሴቲቱ ተቆጥቶ ከበስተኋላ የወንዝ ውሃ አፈሰሰ ከአፉ ብሎ ይናገራል። ይሄ የፖለቲካ ንግግር ማለት ነው። ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲመጣ እስራኤልን እንደሚያሰቃያት እንደ ወንዝ የሚፈስ እንደ ጎርፍ ጠርጓት የሚሄድ የፖለቲካ ንግግር የፖለቲካ አዋጅ በእስራኤል ላይ እንደሚያደርግ ነው። እንግዲህ ራእይ 12 ላይ የተጠቀሰችው ሴት ወንድ ልጅ በወለደች ጊዜ ይሄው ዘንዶ ዲያብሎስ ማለት ነው በአውሬው በኩል ልጇን ሊበላ ፎቷ ፊቷ እንደሚቆም እንደምትጨነቅ እንደምትሰቃይ ወደ በረሃ እንደምትሸሽ በሸሸች ጊዜ ከዘሯ የቀሩትን እንኳን ሊዋጋቸው እንደተነሳ ይሄ አውሬው ራእይ 12 ይህን በግልጽ ይናገራል። እንግዲህ በዳንኤል ምዕራፍ ዘጠኝ ከ24 እስከ 27 ደግሞ ስንመለከት ስለዚሁ ስለ ሰባ ሱባኤ የሚናገረው ነገር አለ። ሶስት ክፍሎች አሉት። ከሶስቱ ክፍሎች ውስጥ የመጨረሻው የመጨረሻው ሱባኤ የመጀመሪያው ሱባኤ ሰባት ሱባኤ ነው። ሰባት ሲባዛ በሰባት 49 ዓመት ይሆናል። ሁለተኛው ሱባኤ 62 ሱባኤ ነው። 62 ሲባዛ በሰባት ነው የሚሆነው። የመጨረሻው ክፍል ሶስት የሆነው የመጨረሻው ሱባኤ አንድ ሱባኤ ነው። እሱ ዳንኤል ዘጠኝ ቁጥር 27 ላይ የተጠቀሰው ማለት ነው። እንግዲህ የዚህን የሱባኤ ታሪካዊ ዳራ ስንመለከት በዳንኤል ምዕራፍ 9 ውስጥ እና በዚህ በራእይ ምዕራፍ 12 ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ሱባኤው ከእስራኤልና ከአውሬው ጋራ ከሐሰተኛው ክርስቶስ ጋራ በጣም የተያዘ ነው። የራእይን መጽሐፍ ስናጠና በራእይ መጽሐፍ ውስጥ ክፍሎች አሉ። በራእይ መጽሐፍ ውስጥ ክፍሎች አሉ። አሁን አንዳንድ ሰዎች ራእይ ከባድ ነው፣ ማንበብ አያስፈልግም፣ የተከደነ መጽሐፍ ነው ይላሉ። ለምንድን ነው? የአጠናኑን ዘዴ ስልቱን ስላላዩት ነው። የራእይን መጽሐፍ ስናየው በሶስት በአምስት ታላላቅ ክፍሎች የተከፈለ ነው። የራእይ መጽሐፍ በአምስት ታላላቅ ክፍሎች የተከፈለ ነው። ከአንድ እስከ ሶስት፣ አራትና አምስት፣ ከስድስት እስከ አስራ ዘጠኝ ራእይ ሀያ ለብቻው ራእይ ሀያ አንድና ሀያ ሁለት አምስቱ ክፍሎች ናቸው። ራእይ ከአንድ እስከ ሶስት መግቢያና የቤተ ክርስቲያንን ዘመን ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ሌላ ጊዜ በዝርዝር ይሄንን የማካፈልበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ራእይ ምዕራፍ አንድ መግቢያ ነው። ሁለትና ሶስት ራእይ ሁለትና ሶስት ስለ church age ነው የሚያወራው። አሁን ሁለት ሺህ ዓመት ሙሉ church አለች በምድር ገጽ ላይ አልተነጠቀችም። ሰባት ቤተ ክርስቲያናት እንግዲህ ሰባት ፍጹም የእግዚአብሔር ቁጥር ነው። ሰባት ቤተ ክርስቲያናት ተመርጠዋል። ሰባቱም ቤተ ክርስቲያናት ወደ ከሰባት እስከ ስምንት የሚደርሱ ልዩ ባህሪያት አላቸው በእያንዳንዳቸው ላይ የሚገለጥ የሚነቀፉበት አለ፣ የማይነቀፉበት አለ፣ የሚባረኩበት አለ፣ የሚሰጣቸው ማስጠንቀቂያ አለ። ስምንት ስምንት ደረጃዎች አሉት። እያንዳንዱን ስንመለከት ይሄ ራእይ ሁለትና ሶስት የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ እስከሚሆንበት ጊዜ ድረስ በመላው ዓለም የሚገኙ ቤተ ክርስቲያናት በሚገኙ ቤተ ክርስቲያናት የሚገለጠውን characteristic ባህሪ የሚይዝ ማለት ነው። አሁን ሰባቱንም ቤተ ክርስቲያናት የሚመስሉ በዓለም ላይ ቤተ ክርስቲያን የተባሉ የክርስቶስ አካላት ይሄ ባህሪ የሚታይባቸውን ማግኘት እንችላለን። ራእይ ሁለትና ሶስት ስለ ቤተ ክርስቲያን ከተናገረ በኋላ ራእይ አራት አንድ ላይ በጣም የሚያስደንቅ አንድ ቃል አለ። እግዚአብሔር ወደ ላይ ሲመለከት ሐዋርያ ዮሐንስ ሰማይ ተከፍቶ አየሁ ይላል። ዙፋን መረግድ የመሰለ ቀስተ ደመና፣ አረንጓዴ ቀስተ ደመና የከበበውን ዙፋን አየሁ፣ በዙፋኑ ላይ ተቀማጭ ነበር ይላል። ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ የሚሆነውን አሳያለሁ የሚል ቃል አለ። በራእይ ውስጥ መጽሐፉን ስታጠኑት መጽሐፉ በደንብ እንዲገባቸው አንድ ሀረግ ላይ ልታተኩሩ ይገባል። ሌሎች ሀረጎች አሉ። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ የሚለው ሀረግ ይሄ መስተጻምር ያለፈውን እና የሚመጣውን የሚያያይዝ መስተጻምር ታገኛላችሁ። አንድ ታሪክ ከሆነ በኋላ ሌላ። አሁን ራእይ አራት አንድ ላይ ምን የሚል ቃል አለ? ከዚህ በኋላ የሚሆነውን አሳይ ዘንድ ይላል። ወደዚህ ውጣ፣ ሰማይ ተከፍቶ አየሁ። ራእይ መጽሐፍ ስታጠኑ ሀያ ሁለቱንም ምዕራፎች ስታጠኑ በራእይ መጽሐፍ ውስጥ ሁለት ቦታ ሰማይ ተከፍቶ ታነባላችሁ። አንዱ ራእይ አራት አንድ ላይ ነው ያለው። ሁለተኛው ራእይ 19 ቁጥር 11 ላይ ነው። ሰማይ ተከፍቶ አየሁ። የመጀመሪያው ራእይ አራት ላይ ራእይ አራት አንድ ላይ ሰማይ ተከፍቶ አየሁ ሲል ይሄ ቦታ chapter two ሁለት chapter ምዕራፍ ሁለት እና ምዕራፍ ሶስት የቤተ ክርስቲያን ዘመን ከሆነ በኋላ አራት አንድ ላይ ነው የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ የሚሆነው። ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንግዲህ ሁለት ሁለት ሺህ ዓመት በኋላ ነው። ከዚህ በኋላ ምን ያህል ነው የሚቀጥለው? ይህን ያህል ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ አለ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ራእይ አራትና አምስት ቤተ ክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ በሰማይ የሚሆነው ትዕይንት ነው ራእይ አራትና አምስት ያለው። እንግዲህ ራእይ ከአንድ እስከ ሶስት ክፍል አንድ፣ ራእይ አራትና አምስት ክፍል ሁለት፣ ራእይ ከስድስት ጀምሮ እስከ አስራ ዘጠኝ ስለ ሰባቱ ዓመት መከራ የሚያወራ ነው። ስለ ሰባኛው ሱባኤ የሚያወራ ነው። የራእይ መጽሐፍ ቅደም ተከተል ራሱ የሰባቱ ዓመት መከራ እዛ ቦታ ላይ እንደሚከሰት አሁን በተለይ ራእይ 12ና 13ን ስታነቡት 1260 ቀናት ከዳንኤል ምዕራፍ 9 27 ከሰባኛው ሱባኤ ጋር ነው አብሮ coincide የሚያደርገው የሚገናኘው ማለት ነው። ራእይ የቤተ ክርስቲያን ዘመን ካበቃ በኋላ መነጠቅ ይሆናል። በሰማይ ራእይ አራትና አምስት ሲፈጸም በምድር ከራእይ ስድስት እስከ 19 የመከራው ዘመን ይፈጸማል ማለት ነው። ሌላው ክፍል አምስት ክፍል አራት የሺ ዓመት መንግስት ነው። ራእይ ሀያ ለብቻው ማለት ነው። ራእይ 21 ሀያ 22 ስለ ዘላለም መንግስት የሚያወር እንግዲህ ራእይ መጽሐፍ አከፋፈል ቅደም ተከተሉ ራሱ የቤተ ክርስቲያን ዘመን የመነጠቅ ጊዜ የመከራው ዘመን የሺህ ዓመት መንግስት እና የዘላለም መንግስት በሚል ነው በቅደም ተከተል የተቀመጠው። ይሄንን እንግዲህ ስናጠና ያው ይሄንን መረዳት እንችላለን ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ታላቁ መከራ ይሄ the great tribulation የተባለው የሰባቱ ዓመት መከራ ወይም ሰባኛው ሱባኤ 1260 ቀናት ሲደመር 42 ወር ይሆናል። አንድ ሱባኤ ወይንም ሰባት ዓመት ነው የሚሆነው። ሱባኤውን እንግዲህ ይህንን ሱባኤውን ስንመለከት ሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው የመከራው ክፍል የሶስት ዓመት ተኩል ክፍል አለው። የሶስት ዓመት ተኩል ክፍል አለው። የመጨረሻው ትንሽ ከመጀመሪያው ከበድ ይላል። አንዳንዱ የእግዚአብሔር ቁጣ አፈጻጸም ጠንከር ይላል። የመጨረሻው አርባ ሁለት ወር አንቲክራይስቱ በሙላት የሚሰራበት ጊዜ ነው። የመጀመሪያው ሶስት ዓመት ተኩል ወይም ደግሞ የመጀመሪያው 1260 ቀን ዳንኤል 927 ላይ እንደምናነበው ሐሰተኛው ክርስቶስ ከእስራኤል ጋር እና ከሌሎችም ክፍሎች ጋር ነው የአንድ ሱባኤ የሰባት ዓመት ቃል ኪዳን የስምምነት ቃል ኪዳን ካደረገ በኋላ በሱባኤ እኩሌታ ቁርባኑንና መስዋዕቱን ያስቀራል ይላል። እዚህ ጋ ነው አሁን ከእስራኤል ጋር ችግር የሚፈጥረው። መሲያችን ነው፣ አዳኛችን ነው፣ የከበረ መንግስት የረፍት ጊዜ ያመጣልናል ብለው የጠበቁት ሐሰተኛው ክርስቶስ አውሬነቱን የሚረዱት መቼ ነው? በሱባኤው ኩሌታ ላይ ነው። ምን ጊዜ ልክ እንደ እስራኤላውያን መስዋዕቱንና ቁርባቱን ቁርባኑን ማቅረብ መፈጸም ሲገዳደር ሲያቆም እዚህ ጋር ይነቃሉ። እዚህ ጋር ነው 144 ሺህ አይሁዶች challenge ሊያደርጉት ሊቋቋሙት የሚነሱበት። በዚህ ጊዜ እነሱን ሊያጠፋቸው ሙከራ ሲያደርግ ይሄን ራእይ 12 ከ3 እስከ 4 ነው የምናነባው። ቀይ ዘንዶ ዲያብሎስ ማለት ነው ወንዱን ልጅ ሊበላ በሴቲቱ ፊት ቆመ ይላል። ወንድ ልጅ የሚለው በኢሳይያስ ምዕራፍ ስምንት ላይ እንደምናየው ጽዮን አምጣ ወለደች፣ በአንድ ጊዜ ህዝብ ይወለዳልን ይላል። ይሄ ወንድ ልጅ የሚለው የሚያመለክተው ህዝብን ነው። 144 ሺህ አይሁዶችን ነው። ወንዱ ልጅ ተነጠቀ። ልክ እነኝህን 144 ሺህ አይሁዶች የእግዚአብሔር ባሪያዎች ምርጦች ናቸው፣ ከእስራኤል የተመረጡ ናቸው። የሚያገለግሉ ናቸው። እነሱ ሊያጠፋቸው ሲል ነው የሚነጠቁት ማለት ነው። በሰባኛው ሱባኤ አጋማሽ ላይ ልክ አውሬው አውሬውን ሲቃወሙት ሊያጠፋቸው ሲል ይነጠቃሉ ማለት ነው። ወንድ ልጇ ሲነጠቅ ሴቷን እስራኤልን ነው የሚያሳድዳት፣ attack የሚያደርጋት ማለት ነው። እንደገና ከእስራኤል ክፍል ውስጥም እንደገና አሁን ወደ በረሃ ወደ ኤዶም ምድር እንግዲህ ወደ አንዳንድ የአረብ አገሮች ይሸሻሉ የሚል ሀሳብ አለ። ማቴዎስ 24 ቁጥር 15 ላይ የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ አንባቢ ያስተውል የሚለው እንግዲህ ይሄ ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ መሀል ላይ የሚሆን ነው ማለት ነው። በሰባቱ ዓመት መከራ የሚድኑ ቅዱሳን ይሄንን ነገር በደንብ ሊያስተውሉት ይችላል። ሌላኛው የዚህ የሰባቱ ዓመት መከራ ክፍል ሁለት ወይም የመጨረሻው አርባ ሁለት ወር እሱም ስልሳ ቀን ነው ግን ሙሉ በሙሉ ወደዛ አይገባም፣ ይቆርጠዋል። እግዚአብሔር ይህንን የመከራ ጊዜ ይቆርጠዋል። ግን የመጨረሻው በተለይ 144 ሺህ አይሁዶች ከተነጠቁ በኋላ በእነሱ ምትክ የሚመጡት ሁለቱ ነቢያት፣ ሁለቱ ወይራዎች፣ ሁለቱ መቅረዞች ናቸው። ራእይ 10 መጨረሻውና ራእይ 11 ላይ አደራረጋቸው እንደተተነተነው እነዚህ ሁለት ወይራዎች የሚነሱበት ጊዜ ነው። ሐሰተኛውን ክርስቶስ እና ሌሎችንም በምድር ገጽ ላይ የሚካሄዱ የአመፅ አይነቶችን challenge የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ ሁለት ነቢያት የተለዩ ቅቡዓን ናቸው። የተቀቡት በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። የሚሰሩት ስራ በጣም ከበድ ያለ ነው። እስቲ አንድ ጊዜ ራእይ ምዕራፍ 11ን እናውጣና እንመልከት። እንግዲህ ሀሳቡ ከቁጥር አንድ ነው የሚጀምረው። ቁጥር አራት እነዚህ በምድር ጌታ ፊት የሚቆሙ ሁለት ወይራዎችና ሁለት መቅረዞች ናቸው። ማንም ሊጎዳቸው ቢወድ እሳት ካፋቸው ይወጣል፣ ጠላቶቻቸውንም ይበላል። ማንም ሊጎዳቸው ቢወድ እንዲሁ ሊገደል ይገባዋል። እነዚህ ትንቢት በመናገሩበት ወራት ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማይን ሊዘጉ ስልጣን አላቸው። ውሃዎችንም ወደ ደም ሊለውጡ በሚፈልጉበትም ጊዜ ሁሉ በመቅሰፍት ሁሉ ምድርን ሊመቱ ስልጣን አላቸው። ምስክራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይዋጋቸዋል፣ ያሸንፋቸውማል፣ ይገድላቸውማል ይላል። አንድ በጣም ደስ የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር ትንቢት በሚናገሩበት ወራት ዝናብ እንዳይዘን ሰማይን ሊዘጉ ስልጣን አላቸው። ውሃዎችን ወደ ደም ሊለውጡ በሚፈልጉበት ጊዜ ሁሉ በመቅሰፍት ሁሉ ምድርን ሊመቱ ስልጣን አላቸው። ቅቡዓን አይደሉም እንዴ? እግዚአብሔር የቀባቸው ነቢያት አይደሉም እንዴ? ለምን በመቅሰፍት ይመታሉ ምድርን? ለምን ውሃውን ወደ ደምነት ይለውጣሉ? በሰው ነው እንደሚጫወቱት? እንደው ጥያቄ ልጠይቅ ብዬ ነው። ማንም ሊጎዳቸው ሙከራ ቢያደርግ ልክ በተናገሩት አይነት ስልጣን በዚያ ሰው ላይ በዛ ፍጥረት በዛ ማንነት ላይ አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ ነው የሚለው። እንዴት ፈቀደላቸው እግዚአብሔር? እንዴት እግዚአብሔር ፈቀደላቸው? ይህም አለ ወገኖቼ። እና አንዳንድ ሰዎች አሁን የመከራውን ዘመን መኖር አይቀበሉም። ኖ ኖ ኖ ጋዲስ ጉድ፣ እግዚአብሔር ፍጹም ፍጹም መልካም ፍጹም መልካም። መጽሐፍ ቅዱስ ፍጹም መልካም አይልም። እግዚአብሔር መልካም ነው። እና እግዚአብሔር መቶ በመቶ በጎ ክፋት የሌለበት የማይቀጣ ፍርድን ፍትህን የማያደርግ ክፉን የማያስወግድ አድርገው የሚቀበሉ ሰዎች አሉ። እነኚህ ነቢያቶች እኮ የእግዚአብሔር ወኪል ባለስልጣናት ናቸው። አንዳንድ ወደፊት የሚነሱ ነቢያት እንዲህ አይነት ናቸው። በጣም ደስ የሚለው ምስክራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ሊዋጋቸዋል፣ ያሸንፋቸዋል፣ ይገድላቸዋል። ዋጋቸዋል። ተዋግቶ ተዋግቶ ያሸንፋቸዋል። አሸነፈ፣ ቁጥጥር ስር ካደረጋቸው በኋላ ይገላቸዋል። አገልጋዮች ይህንንም መጠበቅ አለባችሁ። ደስ የሚለው ግን አያቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ገጽ ላይ ለሶስት ዓመት ተኩል ካገለገለ በኋላ ነው የተሰቀለው። አያቸው ሲሰቀል ደግሞ ሌላ አገልግሎት ቀደም ብዬ እንደነገርኳቸው ወደ ሶስተኛው ገነት ወደ አብርሃም እቅፍ ሄዶ ከዛም ጠራርጎ ወደ አራተኛው ገነት ሰዎችን ለማሸጋገር ነው። ይህንን ገድል ነው ያደረገው ጌታ ኢየሱስ። በምድር ገጽ ላይ አገልግሎቱን ካገለገለ በኋላ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። በመስቀል ላይ ሰቀልኩት፣ አጠፋሁት ብሎ ሴጣን ሲፎክር እንደገና ይፎክርባቸው የነበሩትን ወደ ታችኛው የምድር ክፍል ወደ ምድር ልብ ሄዶ እንደውም ጠራርጎ ወሰደበት። ይታያቸዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አገልጋይ ከተባላችሁ እግዚአብሔርን የምታገለግሉ ቅዱሳን በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት እንድትሰጡት የማበረታታችሁ አገልግሎታችሁን ሳትጨርሱ እንዳትሞቱ ነው። አገልግሎታችሁን ሳትጨርሱ እንዳትሞቱ። እንግዲህ የነዚህ ሁለት ወይራዎች የነዚህ ሁለት መቅረዞች እንደ ጧፍ የሚነዱ በመጨረሻው ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ጌታን ካገለገሉ በኋላ ይሄ በሰባቱ ዓመት መከራ አጋማሽ ላይ ነው። አንቲክራይስቱ ከእስራኤል ጋር ከሌሎችም ጋር ጠብ በሚጀምርበት ጊዜ እነዚህ ሁለት ነቢያት ይነሳሉ፣ አገልግሎታቸውንም ደግሞ ይፈጽማሉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወዴት ነው መሄደው? ይሄ የመከራው ዘመን የመከራው ዘመን ሰባኛው ሱባኤ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ብለን ስንል ወደ መጨረሻው ላይ እናያለን። ሶስቱን ክፍሎች እናያለን። የዚህ የሰባኛው ሱባኤ የታላቁ መከራ በታላቁ መከራ ውስጥ የሚፈጸሙ የሚከናወኑ ድርጊቶች አሉ። በሰባቱ ማህተሞች አንድ፣ በሰባቱ መለከቶች ሁለት፣ በሰባቱ ጽዋዎች ሶስት በሶስቱ የሚፈጸሙ በሶስቱ የሚፈጸሙ የእግዚአብሔር ቁጣዎች አሉ። ሰባቱ ማህተሞችን በተመለከተ ራእይ ስድስት በጠቅላላ በራእይ ስድስት ውስጥ ስታነቡት ስለ ሰባቱ ማህተሞች እናያለን። ስለ ሰባቱ መለከቶች ደግሞ ራእይ ከሰባተኛው ምዕራፍ ጀምሮ እስከ አስራ አንደኛው ምዕራፍ በመሀል የሚፈጸሙ ሌሎችም አሉ። ስለ ሰባቱ ጽዋዎች ደግሞ ራእይ 16 ውስጥ እናያለን እና አሁን እንደዚህን ሶስት ክፍሎች በማህተም የሚፈጸሙ የእግዚአብሔር ቁጣዎች፣ በመለከት የሚፈጸሙ፣ በጽዋ የሚፈጸሙ ሀያ አንድ ልዩ ልዩ መቅሰፍቶች እናያለን። አሁን ማሳስባችሁ አንድ ነገር አለ። ማሳስባችሁ አንድ ነገር አለ። ጥናት ስታጠኑ ጥናት ስታጠኑ እግዚአብሔር ቁጣውን ሲያፈስ ቁጣው ያረፈባቸውን ምንነቶችና ማንነቶች ትኩር ብላችሁ እንድትመረምሩ ለምን ይህን ያደርጋል እግዚአብሔር ብላችሁ እንድትጠይቁ መልሱንም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንድታገኙ እኔም እጠቅሰዋለሁ። ይህንን አበረታታቸዋለሁ። ለምሳሌ ስድስተኛው ማህተም ሲፈታ ማህተሙን እንዲፈጽም ያደረገው ማንነት መልአክ ሊሆን ይችላል። ምን ላይ ነው ቁጣውን የሚያፈሰው? ለምን? አያቸው። አንዱ ልጥቀስ። ለምሳሌ አንዱ መለከት ሲነፋ መልአኩ ሲነፋው ወንዞች ወንዝ ጋር ይሄድና ወንዙን ወደ ደምነት ይለውጣል። ለምን? ሌላውን ዛፍ ዛፉ ላይ ዛፉን ያቃጥለዋል። ዛፉ ምን አጠፋ? አያችሁ፣ ሚስጥር አለ ማለት እኮ ነው። ይሄንን በመጨረሻው ላይ ለማቅረብ እሞክራለሁ።